O Miguel, cadê o Miguelzinho? Smash de cake do Miguel. É. Hein, Miguel? Fazer smash de cake do Miguel. Hum? Ô, Miguel. Deu certo, né? Você vai querer colocar mais algo aqui é. nesse lugarzinho, Preta? bem? No meio, viu? No meio. No meio bem, é isso? Pode pisar, irmão. É Pode pisar, Mais pra cá. Mais pra cá, irmão. Mais pra cá. Pra cá um pouquinho pra frente. Porque aí atrás ele vai, ele vai sentar. Não, pra cá, irmão. Ó, pro é, um pouquinho pra cá agora. ficou escondido aí. Não, no meio, no meio dos dois carrinhos. Mas pra cá, tá bom lá. A irmã coloca ele lá pra nós? o? Hein, Miguel? Papai e mamãe vai começar a comer, olha lá, ó, olha lá que beleza, ó. Olha lá que beleza, ó. Olha lá o pai, ó. Olha lá o pai, ó. Você foi respirar junto, vai morrer afogado aí, ó. Não é nem... Não é nem... <laughs> Vai, narigão! <laughs> Vai, você queria fazer graça aí, ó. Aí, se eu for enfiar o nariz lá dentro, eu quase levou o bolo inteiro. <laughs> Ih, Miguel, que gostoso, Miguel. Enfia a mão mesmo. Aí, Miguel, aí tá certinho. É assim que a coisa vai bem. Ih, jogou, até na mãe jogou bolo. Não vai sobrar nada pra nós. Aí, Miguel, come, Miguel, come, come, Miguel, come. Come. Come, Miguelzinho. Come. Ai, come, Miguel. Vai, rapaz. Miguel. Miguel. Poça a outra mão você não usa não? Só uma só? Essa bola de carne, o bolo de carne, é Miguel, oi! Ô pai, o que, que, foi? Miguel. Perdeu a vontade? Hein, perdeu a vontade? Miguel! Você perdeu a vontade? Chama ele não. Miguel, olha lá, irmão, ó. Aqui o passarinho, Miguel, ó. Ali. Ô Miguel! Ih, que gostoso! Que gostoso, Miguel, vai! Não é pra você comer, às vezes não é aqui não também, mas você acha que o bolo é daqui? Você tá achando que esse bolo ia ficar de enfeite? É? Ia ficar inteiro? Vou um <laughs> dó de Passarinho, Miguel. Passarinho. Oi. Cadê o Miguelzinho, gente? Querendo bolinho. Júnior? Hã? É que negocinho, né, Isso é castanho, eu acho. Hum, castanho, cereja? Cereja. Ah, ah, não vi você pegar? Achei que fosse castanho. Vem, faz isso assim, Ninguém! Oi, aqui é o passarinho, ó. Oh, gostoso! Tá. Tá gostoso? Nas fotos. Boa? Tá enxergando? Não, você tá vendo pra você? Ah, <laughs> você não esperou? Eu achei que ele ah. ia passar pra cá. Vai, vai. Vai? Só não morde o dedo. O <laughs> nenãozinho pequenininho pegou e mordeu o dedo. É, né, filho? José Miguel é o nome dele, então? É. A carinha ah! disso. Ah, a carinha disso. Hum, que gostoso, gente. Miguel, nós vamos enfiar você dentro da lagoa para tomar banho. Miguel. Oi, cadê Gostoso, Miguel? Tá gostoso? Quer tirar o sapatinho dele lá agora? Pode tirar, irmão. Tira a colher dele também. Vamos ver se ele vai ficar ah, bravo. tirar a colher e vai ficar bravo. Miguel! Dá a colher pra mãe? Tá? Tá? Bonito, não? Né, Miguel! Miguel! Mas quando ele não gosta. Miguel. Miguel. Aqui. É, a primeiro dar pé? Pode, pode dar. Tá. Mas eu queria que ele chorasse também. Ah. Você, você ficou chorando? Não tô vendo nada não. a gente vai lá e pega a bolsa menor que tá o lencinho lá dentro Miguel. Joga ele lá dentro. É gostoso de comer ah, assim na né, colher, Miguel? Miguel, tá gostoso? Quando ele levar a colher, você... Cabo não, Miguel, não é o cabo. Ô, Miguel, não é o cabo. Nossa. Você vai comer o cabo, mocinho? Ele enfia, ele enfia a colher lá, irmão. Ao invés de ele levar a colher com coisa, ele pega o cabo. Olha, irmão, vai lá. Largou a colher. Largou. Ele tá estragando mesmo, hein? Eita, virou um pedreiro agora que nem eu vou. Como, Miguel. tá bom, já tá bom. Tá parecendo Papai Noel. Derrubou uma prata. A outra mão você não usa não, Miguel? Só esse? Só essa mão só? É que ele, esse ele costumou ir com o dedo, né? Tudo ele mostra com essa mão, o dedo. Come, Miguel. Enquanto ele não destruir isso aí, come, Miguel, vai come. sossegado. Ele tá querendo... Olha lá. Olha <laughs> É, Miguel, aproveita que é só uma vez na vida, viu, filho? Ou então quando você casar, você vai fazer a mesma coisa. Olha lá, Madalena, olha lá, Madalena, olha lá, Madalena, olha lá. Olha lá, olha lá. Eita, que gostoso, gente. Olha o papai. Dá pro papai, chama o papai, Miguel. Ah, o papai quer comer o bolo, Miguel, ele não olha, né? Aí, aqui, Miguel. Aqui, ó. Vem aqui o passarinho, ah, é, Miguel. É, Teu pai burro, tá, tá desmanchando a cola. A... Ah, ah Fala. Miguel. Zezinho que? tá desmanchando o cenário. É. Miguel, aí. <laughs> Oi, Miguel. bom pra mim? Vem aqui pra mim, vai lá. Vai lá junto com a sua esposa que eu preciso Eita, fazer a... bolo? Ele tá saindo fora vem de cena. Miguel, vem cá. Miguel. De deixa ele andar aqui, vai ser bom. <laughs> Pronto, agora a coisa mudou aqui. Miguel mudou tudo o roteiro. Irmão, <laughs> pega ele. Deixa ele, deixa ele, deixa ele. Tô aqui perto. <laughs> essa, agora, essa agora foi boa. Olha lá, amiga, passa por cima disso aí, vai. Aí, lambuza outra vez, a mão tá tudo cheia de capim, passa... <laughs> Ai, meu Deus do céu, socorro. Miguel fez sucesso dessa vez, hein, Miguel? Você foi melhor que os outros que nós fizemos, Miguel. Hein? Miguel, acho que tem que ir pra lá, ó. Tomar banho lá. Esqueci da formiga. Olha ele aí no formigueiro. Tá, tá, tá atrás de vocês lá. Perdeu essa, né? Madalena. Não dá. Eu sei que não dá. Oi, nenê da mãe. Oi, filho. Perdeu. Ih, Miguel. Minha é leca que virou. Ah, enganou todo mundo. Enganou todo mundo, né, Miguel? Vem aqui pro seu lugar, Miguel, vem. Vem pra cá, não sei se depende... De, resolveu... Andar, né? Só quer engatinhar. Tá com preguiça de andar. Ô, Miguel, levanta. se é mole, ele desequilibra. Põe você no chão. Ele não vai não. Não vai não? Uh. <laughs> Aí vai, vai, vai. Opa, opa, caiu. cedro. É Reboca é a parede dele. Aproveita. Aproveita. Aí, Miguel, ó, Miguel. Ei. Miguel. O que tá fazendo ali? Ô, ô, irmã. Depois de velho que vira criança, você sabe, né? Ah, eu já tô Depois de velho vira criança. <laughs> Tira a fraldinha dele, pode tirar a fraldinha dele. Ô, irmão, lava aqui, ó. Lava o rosto. Irmão, lava aqui, ó. Tá tudo sujo aqui. Não, o senhor. Tem mais, tá cheio de coisa aí, ué. Tem mais pra você fazer a barba? Parece creme de barbear, que bonitinho. Que gostoso! Pega a palma e volta no fundo Deixa eu ver, aí eu... Até da orelha, mano. Até da orelha de lá. Ele tá sempre brincando comigo. Falei, agora, agora eu pego ele. Agora eu vou mostrar pra ele como é que faz a coisa.